capek haus halo tam oi eh dari mana ini sekalangkong ya sekalangkong apa ya sekalangkong itu terima kasih atau bisa juga kalangkong ya. gitu. kong terima kasih sakalangkong kalangkong kalau balik saya jawabnya kan kadang terima kasih balik gitu ya coba kamu bilang ini yang ini ini tanya loh, sekarangko. Nah jawabannya kamu apa? Sama. Sama sama kan? Itu kalau bahasa Madura ini sabalike gitu. Artinya sama terima kasih balik. Gitu. Sabalike. Sabalike. Sabalike. Ya. Sakalangkong. Sakalangkong. Sabalike. Sabalike. Terima kasih, terima kasih balik. Yuk, belajar lagi bahasa Madura.